zum Rektor äh, Engelhaft. Äh, bei meinem Berufsverbot, als das klar war, hat er mit hat er mich eingerufen gehabt, ich äh, möchte mal mit ihm ein Gespräch führen. Da hat er mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, sozusagen meine Einstellungen zu ändern. Im Auftrag übrigens des Kultusministeriums. Ja? hat er dann so unter der Hand von sich gegeben. Ich habe gesagt, er war ja äh, evangelischer äh, Pfarrer, ja, äh, hätten die äh, Christen, die äh, ersten Christen in, in Rom, hätten die das gemacht. Ja. Da hat er dann den Schwanz eingekniffen und gesagt, okay, kann ich akzeptieren. Ja, so ein bisschen längeres Gespräch, aber im Prinzip. Ja. Und er wurde dann nach Stuttgart zitiert und bei späterer Gelegenheit habe ich ihn privat getroffen, ja, bei irgendeiner Veranstaltung. Und da hat er mir dann erzählt, die hätten ihn gedrückt. Okay. Ja. War wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er dann von der PH weggegangen ist.